De volgende persoon op de lijst is Samuel. Samuel? Samuel? Samuel? Ja, ga. Kom dan, de stage is yours. Kom op, kom op. Dat is mijn liefje, hè? Hallo. Allemaal. Ik heb nog nooit de zon zien schijnen als nu. Nog nooit de maan zien stralen zoals ze doet. Geuren, kleuren en sensaties lijkt het gloeien. Mijn zintuigen op het scherpst van de snede. In het licht van jouw belofte wil ik eindeloos bloeien. maar zonder de zon kan de maan niet schijnen. Zonder jouw blik kan ik niet blozen. En al, alles It's okay, man. It's okay. Oh. Lock them, lock them. Sam! Lock them.